تخيل أنك الآن نائم أو فاقد للوعي وأنت الآن تغرق أنت الآن بين الحياة والموت ولم يبقى لديك الكثير من الوقت أي أن الوقت ينفد منك إذا أردت الآن أن تنجو من هذا المأزق ما هي أول خطوة عليك القيام بها؟ بديهيا وأي إنسان أولا عليك أن تستيقظ لتدرك الحالة التي أنت عليها ثم بعدها تحاول السباحة نحو السطح الآن أنت قد نجوت من ذلك الكابوس المرعب أنت الآن على السطح وتستطيع التنفس رائع فجأة تجد رجلك مربوطة بسلسلة حديدية وتشدك إلى الأسفل أنت تنزل إلى الأسفل مجددا لترى ما يحدث فتصدم برؤية أخيك الذي تحبه مربوطا بالطرف الآخر من السلسلة وهو فاقد للوعي كيف سوف تتصرف؟ إذا فكرت مثلا في تركه ستغرق معه لأنه بكل بساطة السلسلة لا يمكن فكها وإذا حاولت مثلا حمله وأخذه معك سيثقل كاهلك ويغرقك أيضا ماذا ستفعل؟ أجل ستحاول إيقاظه من حالته ثم تسبحان معا إلى الأعلى الحمد لله قد نجوتما وفجأة ومرة أخرى تربطك سلسلة أخرى برجلك ماذا يحدث؟ تنزل لتتفقد لتراه صديقك المقرب الذي تحبه فتفعل معه نفس ما فعلته مع أخيك وتنقذه لأنك إذا لم تنقذه ستغرق معه ولكن يتكرر معك نفس الأمر مرات ومرات ومرات ومرات الآن السؤال الذي يطرح نفسه هل ستستسلم يوما ما؟ هل بعد مرات من إنقاذ من تحب هل ستمل وتستسلم وتغرق يوما ما؟ نجاتك من الغرق في هذه القصة تعني نجاتك في الدنيا والآخرة فالله سبحانه وتعالى يخبرنا عن طريقة النجاة من الدنيا والفوز بالآخرة في سورة قصيرة قال عنها أهل العلم لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم أي لكفتهم فما هي هذه السورة؟ أجل إنها سورة العصر ففي بدايتها يقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر ما هو العصر؟ وقت العصر يعني بداية نهاية النهار يعني أن وقت النهار بدأ ينفد وينتهي والله سبحانه وتعالى هنا يقصد أن عمر الإنسان في نقصان مستمر ولم يتبقى له الكثير من الوقت ليتوب ويعود إلى الله تعالى وبعد قسمه بالعصر يقول إن الإنسان لفي خسر أي أن الإنسان في ضلال وفي خسران مبين وهنا نعود إلى قصتنا إن الإنسان لفي خسر يعني أن الإنسان يغرق ولم يتبقى له الكثير من الوقت للنجاة أي أن وقته للنجاة بدأ ينفد بعدها يخبرنا الله سبحانه وتعالى بطرق النجاة من الغرق في الدنيا أول خطوة هي إلا الذين آمنوا أي لتنجو أول خطوة عليك أن تستيقظ أول خطوة عليك أن تؤمن وهي بداية نجاتك في الدنيا والآخرة ونجاتك من الغرق في الدنيا ثم يقول وعملوا الصالحات أي عليك أن تعمل الأعمال الصالحة وترسم طريق نجاتك أي عليك أن تسبح لتنجو هذا في قصتنا ثم يقول وتواصوا بالحق أي نجاتك من الغرق وحدك لا تكفي عليك أن تدعو من حولك وتنقذهم أيضا وهذا سبيل نجاتك في الدنيا والآخرة ثم يقول وهنا أهم آية وتواصوا بالصبر أي مهما تكرر الأمر معك في إقناع الناس وإيقاظهم عليك أن تصبر ولا تستسلم لتنجو في الدنيا وتفوز بالآخرة عند الله سبحانه وتعالى وهكذا بهذه القصة القصيرة بينا كيف أن الله سبحانه وتعالى وضح لنا طرق النجاة في الدنيا والفوز بالآخرة الآن أتمنى أنكم استفدتم من قصتنا و ويعني أخذتم العبرة منها ألقاكم في موعد آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر